Despacito, despacito del laberinto Despacito de modo escrito, despacito de modo escrito, despacito, despacito de Margarito, despacito de lave escrito, despacito de modo escrito. Baby, baby, subi, subi, bambarambe, se che subi, bambarambe, so che tu di bambarambe, se che tu di bambarambe, so che tu di bambarambe, se che tu di bambarambe, se che tu di bambarambe, se che tu di bambarambe. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Quiero desnudarte a besos puro Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te pierdas si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que Y es que esa belleza es un rompe despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te pierdas si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te pierdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a puro. Despacito Quiero respirar tu cuello despacito que diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero respirar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero puro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te perdes si no estás conmigo. Despacito ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a hacer puro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero desnudarte a besos despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo despacito. Despacito, Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito.